no. Salam olsun bir daha hər kəsə mənim dostlarım. Yadınızdadırsa Vixis.topu dünən tanıtmışdıq. Vixis.top %20-lik gərik verirdi. Əgər yəni 1, 1 dollar qoysaz, e, sabahına 20 sent, yəni 1 dollar 20 sent olaraq götürürdünüz. 10 dollar qoysaz 12 dollar misal üçün. Biz çox kiçik bir yatırım etmişdik. Yatırımımızı da ödədi dediyi vaxtında. E, bir dənə buradan bizim e, depozit hissəsinə vuraq. Depozitimiz e, 30.30 0.36-nı ödədi. e, hesabımıza, de hesabımıza çektirip onu göstermezden ödeme kartını Dostlar e, ödeme kartı gördüğünüz gibi burada 0.35 e, dolar görsənir. E, payout yəni avtomatik payout Vrixis Top. Vexiz top saytından e, sadəcə 1 sentlik kəsimlə hesabımıza yatdı dollarımız. Görünüz kimi ödəs ödəməsini eləyir. Bir günlük sistemdir. Yəni özünüz bilərsiniz, indən sonra edərsiniz eflas yatırım. Mən heç bir şey deyilmərəm, qarışmam. Amma dünən məndən yatırım edənlər qazandı. Sağ olun, salamat qalın. Bu videomuzdan bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Qudafiz sadəcə kontr göstərmək istəyirdim.